من من سوف سو سو سوف من سوف سوف ماشي هذيك هي الصاد ديال عبد الصمد ياك ماشي ديك السين الصاد من سوف هي خاصني ندير كلافي ارا في البيسياس ير من سوف يربح يربح بح ال ال مليون من سوف يربح مليون مليون هاروك آه، ليه ما تجدرت